Ya ben sana bir şey soracağım ya Murat. Sor. Ya şimdi ben bu adamları arıyorum. Ahmet, Hüseyin, Musa, Cengiz. Yani Cengiz he Cengin. C Cengiz he. He. Valla onlar aynı mahallede oturduğu için hepsi ayrı ayrı bir yerlerde oturmuyor. He. Güzel. La bir şey diyeceğim la. He. La oğlum. 2-3 gün geçti şu cesetleri bir kaldıramadık ya. Doğru diyorsun ya. Niye ben cesetleri kaldırmayı unuttum? Neyse. Sen bana bu bunların adresini bir şey atsana. Meşaz olarak. He tamam yazıyorum şu an. Tamam yaz yaz. Gönderdim. Heh. Acı. Mesaj geldi. Mesaj geldi. O nasıl bildirim sesi ya? Ha ne, neyse işte eskiden kalma bir şey. Bir ara değiştireyim şu bildirim sesini ya. Bence de değiştir. Düşünsene yolda gidiyorsun sonra bu ses geliyor. Neyse. He sen gelsene ya seninle bir, bir yere gideceğiz. Nereye? E, hiç ya bir yere götüreceğim seni. He tamam. E, gel arkamdan. Buraya niye geldik ya? Anlamadım ben. Hmm, anlamadım mı? Bunun için geldik. Ne yapıyorsun lan şeytan doğulur. İçinde dalı zaten. <laughs> Tamam la geliyorum la. Tuzak lan bu. Has.